Самый красивый ты мой, желанный Залечишь раны ты мой, любимый Самый красивый ты мой, желанный Залечишь раны только самый красивый Ты мой желанный Залечишь раны Ты мой любимый Самый красивый Ты мой желанный Залечишь раны Ты мой